Hussain Sultan Ali Khan full fashion TV जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है मैंने लागे है कि अंग्रेजी में लड़की जल्दी पटे आई लव यू बोलो और उसके बाद सीधा किस हो चार सौ चालीस बोल्ट छूने से दर लगे चार सौ चालीस बोल्ट छूने से दर लाइफ में तू क्या करना चाहता है? अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा वो भी सोने का स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है बेबी को बेस पसंद है